နော်ဒါကတော့ the 16 best foods for the liver health ပေါ့နော်အဲ့တော့အကောင်းဆုံးကတော့ဒီ liver နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်နော် cruciferous vegetables တွေရှိတယ် beets တွေ eggs တွေ citrus fruits တွေနော် leafy greens ပေါ့အရွက်စိမ်းတွေပေါ့နော် garlic နော်ကြက်သွန်မြူ berries တွေ berries တွေလည်းကောင်းတယ် herbs တွေ avocados တွေ coffee ပေါ့အဓိက coffee green tea ပေါ့ဒါတွေလည်းလာတယ် fatty fish nuts တွေလာတယ်နောက်တစ်ခုက spirulina and corellia and olives and olive oil တွေပေါ့နော်ဒါတွေ ပို့ပြီးတော့အကောင်းဆုံးလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတော့နည်းနည်းလေးဒါလေးအကြောင်းလေးတစ်ခုချင်းချင်းတော့နည်းနည်းပြန်ပြောမယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့နော် top 5 fruits that cleans the liver နော် grape fruits တွေကောင်းတယ်နော်ဒီက beets တွေကောင်းတယ် carrots ကောင်းတယ် green tea ကောင်းတယ် apples ပေါ့နော်ဒါတွေလည်းကောင်းလို့ကျွန်တော်တို့ကောင်းတယ်လို့ပြောတယ် broccoli ပေါ့ဒါတွေကောင်းတယ်နော်ဒီက lemon slime တံမြာသီးပေါ့နော်ဒါတွေလည်းကောင်းတယ်နော်ဒီကအဲဒီ aguila ဆိုတာတော့ဒီရွက်တော့ကျွန်တော်သိချာမသိဘူး walnuts ဒါအသီးတွေပို့တော့ကောင်းတဲ့အဆန်အစစ်အဆန်ပါတဲ့ဆန်နော် cabbage နော်ဒါကတော့ coffee ဒုတ်တွေပေါ့နော် cauliflower ပန်းကော်ပီ avocado ပေါ့နော်ဒါတွေကနော်ဒါတွေလည်းကောင်းတယ် spinach ကောင်းတယ် garlic ပေါ့ဆိုတော့တော်တော်များများကနော်အသေးအတွက်ကိုကောင်းတဲ့နော်အဆေးတွေပေါ့နော်ဒီဥစားတွေကကျွန်တော်တို့စားတဲ့အစားထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်ဒီ coffee ကြောင်းလေးနည်းနည်းကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ပေါ့နော် coffee ကကျွန်တော်တို့အခုနောက်ပိုင်းမှာတော်တော်လေးခေတ်စားလာတယ်ပေါ့နော် this is a best beverage to drink to promote the liver health အဲ့တော့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့က coffee တောက်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကတော်တော်များများဆွဲဆောင်နေပေါ့နော်အခုကျွန်တော်စားတော့ပြီးသွားတဲ့ခါကျရင် coffee တစ်ခွက်တော့တိုက်တင်တယ်ပေါ့ဘာပဲစားစားစားစားတော့ပဲတိုင်းမှာအားလုံးပြီးရင်တော့ coffee တစ်ခွက်တိုက်တင်တယ်အဲ coffee တစ်ခွက်တိုက်တယ်ဒါကြက်မိုင်နဲ့ညီညွတ်အောင်ပေါ့နော်ဒါ coffee ကနော်အကျိုးရှိလာတယ်ဆိုတဲ့ပုံဖြစ်လာဒီ drinking coffee protects liver from disease even patients who already have the health problems နော်ယောဂရှိနေတဲ့လူမှလည်း coffee တောက်ရင်အကျိုးရှိတယ်နော်နောက်တစ်ခုက lowers the risk of the cirrhosis and permanent liver damage ပေါ့နော်ရှိတဲ့လူတော်ပို့ပြီးတော့ပြန်ကောင်းနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးသူကပြောတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက risk of developing liver cancer အတွက်လည်းကောင်းတယ်နောက်တစ်ခုက positive effect on liver diseases inflammation and lowers the risk of death in chronic liver disease အဲ့သူတို့ style လုပ်တဲ့ခါမှာဒီလိုမျိုးတတ်တွေ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ coffee ကတော့အနည်းဆုံးတောက်တင်တယ်ဆိုတာလေးသူပြောသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အရေးကြီးတာက 3 cups ပါတီတနေ့3ခွက်လောက်တော့တောက်တင်တယ်အဲ့တော့မနေ့တစ်ခွက်နေ့တစ်ခွက်ညတစ်ခွက်နော်မှန်မှန်လေးတာတောက်ပါ coffee တောက်တင်တယ် coffee တောက်တာကျွန်တော်တို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ तू ကဘာလုပ်ပေးလဲဆိုလို့ရှိရင်နော် prevents the build up of the fat and collagen ပေါ့နော် decrease inflammation and increase level antioxidant glutathione ပေါ့နော် glutathione တွေကိုကျွန်တော်တို့များစေတယ်များစေတဲ့အတွက်ကြောင့် coffee ကနော်အကျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးသတ်တွေ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ သူ့မှာဗါတဲ့ antioxidant တွေက neutralize the harmful free radicals တွေပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ် coffee လေးတော့နော်တက်နိုင်လို့လို့ရှင်တောက်ပါနော်တောက်တာပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်နော်အဲ့တော့တနေ့၃ခွက်လောက်တောက်ရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ increases the antioxidant levels in the liver decreasing inflammation and lower the risks of the chronic liver disease cancer and fatty liver ပေါ့နော်ဒါတွေက coffee ရဲ့ကောင်းကျိုးချက်တွေကျွန်တော်ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒါ green tea ပါ green tea ပါเนาะရိုးရိုး coffee ရိုးရိုးဟိုလက်ဖက်ရည်မဟုတ်ဘဲနဲ့ green tea ပေါ့เนาะ green tea ကလည်း ကောင်းတာလေးကျွန်တော်တတ်တွေ့တယ် tea is widely considered beneficial for health particularly in the liver ပေါ့နော် Japanese study တခုကဘာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်5 to 10 cups of the green tea per day were associated with the improved markers of liver inflammation ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ liver enzyme တွေများနေ inflammation တွေရှိနေတယ်အဲ့လိုလူတွေမှာ green tea တို့5ခွက်10ခွက်လောက်တောက်မယ်ဆိုလို့လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့နော် effective ဖြစ်တာကိုတတ်တွေ့တယ်နောက် Nephaldi မှာသူတို့ smaller study လေးတခုလုပ်တယ်ပေါ့နော်လုပ်တဲ့အခါကျတော့ဗာတွေ့လဲဆိုလို့ရှိရင် green tea has high antioxidant level and Drinking for 12 weeks improve liver enzyme level and reduce oxidant stress and fatty deposition in the liver ပေါ့နော်အသေးသေးမှာအဆီတွေစုတာတက်ထောင်လို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ green tea လဲတောက်တင်တယ် green tea လေးလည်း green tea ကနည်းနည်းပိုတောက်တင်တယ်ပေါ့9ခွက်10ခွက်ဆိုတော့နည်းနည်းများများတောက်တော့အဲ့တော့သူကတော့ရှင်ရွေးကြံလို့ဆိုင်မျိုးဆိုတော့နော်နည်းနည်းလေးတောက်နိုင်မယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော် another review တစ်ခုကဘာတွေ့လဲဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်တဲ့အဲဒီ green tea ကို long period တောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะအော်ဒီ liver cirrhosis မဖြစ်ဘူးပေါ့เนาะ slightly reduce the development of the liver cirrhosis. Now, the more beneficial of an organ impingement, full drink screen tea four or more cups per day. And then, no, legal law, nyamnya tau ma dalin, budo juicy da tui ya, no. Now, black or green tea extract si tau lu chen lu chen la ya da, no. Do you, as you say in the movie, tu ya extract si tau lu chen la ya na ne. Now, black tea extracts reverse the many effect or high fat deposition in the liver. ဒါပေမဲ့အရေးကြီးတာကတော့ issue exercise caution before consuming green tea in patient who may have toxic effect ဆိုတော့နည်းနည်းလေးတော့ green တော့ site ကမယ်တချို့လူတွေတော့အဆင်မပြေတာတွေရှိတယ် green tea ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဆိုပေမဲ့လည်း green tea တောက်ပြီးတော့နည်းနည်း toxic effect ရှိတာလေးတော့ရှိတယ်ဒါလေးတော့နည်းသတိထားအချမ်းမြင့်တော့ကောင်းတယ်များများတောက်လို့လို့ဆိုရှင်เนาะ liver နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကောင်းတာလေးရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ black and green tea improves the liver enzyme adverse effects of the fat in the liver I mean caution it may cause damage ပေါ့เนาะဒါလေးတခုတော့သတိထားဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့เนาะအဲဒါကတော့ကျွန်တော်တို့စားတဲ့ခါမှာပေါ့เนาะအမြဲတမ်းအမြဲတမ်းအသီးစားတော့မယ်ဆိုရင် နော်စပြည့်တီးကပါသေးတယ်ကျွန်တော် liver အတွက်ကောင်းအောင်ပေါ့နော် grapes တွေပါသေးတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ဒါကတော့ grape fruits ပေါ့နော် grape fruits တွေပါသေးတယ် grape fruits တွေကလည်းဒါအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ grape fruits တွေမှာဘာတွေပါလဲဆိုလို့ဆိုရှင်ဒီ antioxidant နှစ်မျိုးပါတယ်နော် naringenin ဆိုတာနဲ့ naringin ဆိုတာနှစ်ခုပါတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်က inflammation in perfect liver cell damage ကိုဖြစ်စေတယ် decrease hepatic fibrosis ကိုဖြစ်စေတယ်နော် naringinin decreases amount of fat in the liver and it increases number of enzymes necessary for benefit ပေါ့နော် SEO ခြေဖြတ်ဖို့အတွက်ကိုပေါ့နော်အဲ့တော့ SEO ကြားကျင်လို့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က grape fruit စီများများစားတယ် grape fruit ကကျွန်တော်နည်းနည်းရှားတဲ့ခါကျတော့အများကြီးတော့မစားနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းစားမယ်ဆိုလို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီ narragin improves ability to metabolize alcohol substances ပေါ့နော်အရက်ကြောင့်အရက်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ပြဿနာတွေကိုလည်းဒီကောင်နည်းနည်းလေးခြေဖြတ်ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အရက်တော့ပြီးလဲဒီ grape fruit ဆိုင်ပူရကောင်းတယ်ပေါ့နော် antioxidant and grapefruits protect the liver decrease inflammation and increase protective mechanism ပေါ့နော်ဒါတွေလည်း antioxidant effect ကြောင့် ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရနော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ berry တွေပေါ့နော်နော်ဆိုတော့ cranberry တွေရှိတယ် blueberry တွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါ berry သီးတွေကလည်းကျွန်တော်တို့အရေးကြီးတယ်ပေါ့နော် it contains anthocyanin that causes good effect for liver health grapefruit တွေစားလိုက်ပြီးရင်နော်ဒီ berry တွေလည်းစားလို့ကောင်းစားဖို့ကောင်းတယ်နော် now 3 to 4 weeks increases immune cell response သူကတော့ immune system ကိုနည်းနည်းလေးပိုပြီးတော့ affected ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် immune cell response တွေရှိတယ် antioxidant enzyme တွေဖြစ်တယ် now reduces fibrosis and growth of the liver cancer. No? Now berries have a high antioxidant. It protects liver from damage, improve immune system and antioxidant responses. No? အဲ့တော့ berry စီလဲစားရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ blueberry ဆို cranberry ဆိုနှစ်ခုလုံးကိုစားဖို့သင်တယ်ဒါကတော့ခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ grapes စီပေါ့နော်အဲ့တော့ grapes ကတော့ red and purple grapes have a variety of beneficial effects on the liver သူတို့မှာ it has a resveratrol ဆိုတာတခုပါတယ် that causes the most beneficial effect on the liver and it lowers the inflammation not preventing damage and antioxidant action เนาะအဲ့တော့ဒါတွေလည်းကျွန်တော်တို့စားသင့်တယ်ဆိုတာတွေသိရတယ်ဒါတော့ cruciferous vegetables ပေါ့เนาะခုနကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့เนาะ banggobi တို့เนาะဟာဒီ broccoli တို့เนาะနောက်တစ်ခုကအဲဒီ cabbage တို့ဟာ gobi တို့ပေါ့เนาะဒါတွေလည်းကျွန်တော်တို့အများများစားသင့်တယ်ဒါတွေကလည်းကျွန်တော်တို့အသက်အတွက်ကိုကောင်းတယ်ပေါ့เนาะဒါလေးကျွန်တော်တို့ပြောနေတာပေါ့เนาะ Or Brussels sprouts, broccoli, and mustard green have a high fiber content and they have beneficial plant compound that increases levels of detoxification တော့သူတို့စားခြင်းအပြင် detoxification အရှင်နာပို့ပြီးတော့များလာနော် they reduces the oxidative stress and protect liver from damage ပေါ့နော်ဒါလေးလည်းကောင်းပါလေနောက်တစ်ခုကတော့ nuts တွေပေါ့နော်တချို့ကတော့ဒီလိုမျိုးနော်အစီအစံလေးစားရတာကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မှဒါလေးတွေလိုအပ်တယ်နော် အချို့ကအစီများတယ်ဆိုပြီးတော့မစားကျင်တာလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့မှာပါတဲ့အစီတွေကကောင်းတဲ့အစီလို့ပြောရတယ်ပေါ့နော် nuts are high in fat and nutrients ပေါ့နော် it also contain antioxidant vitamin E and beneficial compounds ပေါ့နော်အဲ့တော့ nephrology patient တွေမှာတော့ nuts စားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် liver enzyme တွေနည်းနည်းပြန်ကောင်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ ဒါလေးကိုစားတင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့တော့အချို့ဘဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးတွေထည့်တင်တယ်နော် nut stay ထည့်တင်တယ်ပေါ့နော်ဒါလေးဘာလားမပါမလားတော့မသိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ထည့်တင်တာပြောတာအသိဉာဏ်တွေပဲထည့်ရောမကောင်းဘူးပေါ့နော်နော်အဲ့ဒါလေးတွေထည့်တင်တယ်နော်ဒါလေးတွေကလည်းထည့်ပြီးစားတင်တယ်ပေါ့နော်ซีฟัม caring for well-being